Hai happy guys Kali ini kita akan membuat permainan yang seru Tantangan minuman misteri Berikan tantangan kepada teman kita yang berani nyoba Jangan salah pilih ya guys Tantangan minuman pertama Es jeruk peras Siapa sih yang gak suka es jeruk? gimana kalau kita campur dengan mustard yang warnanya agak mirip. Oh no! Yuk kita lihat reaksinya. Ayo sweet dulu, yang menang boleh memilih duluan ya. Satu dua tiga, satu dua tiga. Yeay, aku menang. Aku pilih minumannya ya yang mana yang enak? Uh, minuman apaan nih? Asam-asam pedas menyengat. Hmm, asik gue dapat minuman es jeruk yang enak dan segar. Tantangan minuman kedua. Es Milo. Mau dong. Semua pasti suka es Milo. Tapi kalau dicampur dengan sambal terasi pedas, gimana ya rasanya? Coba kita lihat aja. Kita sweet dulu. Sweet. Salah. Ya, yang mana ya? nah yang ini aja lah hmm yes Milo dingin enak mantap sekarang giliran nih. gue dapat minuman apa lagi nih ini rasa hah hah kok milonya pedes sih kayak pakai sambal terasi. Kamu dari tadi ya. Minuman berikutnya, jus alpukat. Jus alpukat enak nih guys, Biar seru, dikasih apa ya yang warnanya hijau? Hmm, kita kasih cabai hijau aja guys. Iya. lagi ya jus alpukat apa nih pedas banget kayak pakai sambal hijau bebek selamat <laughs> sekarang giliranku ya yang hmm, kali ini gue dapet yang enak nih hmm seger Wow, jus alpukat gurih dan segar. Tantangan berikutnya. Minuman Coca-Cola. Siapa yang suka Coca-Cola dingin? Tapi ditambah kecap asin ikan yang warnanya mirip. coba. Yuk kita lihat tantangan berikut ini. Kali ini gue yang menang. Ih, Coca-Cola kok asin-asin amis? Dikasih apa nih?